大家好，我是陈老师，欢迎各位观看我们这一集的《穿越生死线》。今天的主题是办公室有鬼。如果各位出社会了，或是你在熬夜念书，都有加班的经验，都有彻夜不眠的经验。老师以前在当工程师的时候，也是曾经加班到了三天两夜都没办法休息。那各位在加班的时候，或是夜晚念书的时候，会不会偶尔？ 会有一种心凉凉的感觉呢。今天我们的主题就是办公室有鬼，我们来看看我们第一片的主题是这个影片呢，哦，是日本的一个综艺节目里面所提供出来，他们也是调论灵异。那这里面就是有一个公司的女职员，她在晚上加班的时候所遇到的状况，它到底是真的还是假的呢？我们一起来看看。 刚才这影片应该大家看得蛮清楚的，好像有一位女众生、女的灵体从里面走出来，然后我们这个加班的 O l 就好像被附身一样，手舞足蹈的，后来就昏倒。那各位，你认为它是真的还是假的呢？其实以老师的眼光来看，老师并没有办法从这个女性的众生、女性灵体上面，啊，貌似灵体上面感觉到任何一丝丝的灵动力，也就是说。 老师，以老师的个人的看法是，这一部影片可能是为了节目效果所后置出来的影片，因为这里面完全没有众生的感觉，而是充满浓浓的什么呢？人气味。什么人气味？就是很多人在现场的人气味，而不是我们的一般的灵体所产生的灵动感。所以说，这部影片老师保持着保留的态度。 虽然日本当时的综艺节目炒这个话题炒得沸沸扬扬，但是老师在这边还是持保留态度。他八成是人为后置出来的。好，来，我们来看看我们第二片是哪一个主题呢？这个餐厅鬼影哦，就是在在美国有一个餐厅，他们在家庭餐厅哦，他们在打烊的时候。 透过闭路电视所录到的一个影像，他们录到什么奇怪的影像呢？让我们一起来看看。 好，各位刚才应该看得非常清楚，有一个白色的影子，在这个闭路电视所录到的时候，它会有一些躁动。那各位认为这个影片是人为的，还是灵异现象呢？以老师的立场来看，这个影像真实几率是比较高的。然而，比较需要说明的一件事情是，就像老师之前讲过的。 我们跟很多众生是同一个世界，不同次元，所以是说，老师认为刚才所看到那个灵体，它是在它自己的次元、自己的生活圈里面，它在做自己的事情，只是凑巧，在那个时候，可能天时地利人和，让磁场、让次元之间重复了，所以就看起来好像是一个一一个众生、一个灵体，它来家庭餐厅里面去翻阅，好像在翻阅那个菜单呐。 或是怎么样的状况，其实并不是这样的状况，因为它本身的灵体并没有自觉的，或是有意的，或无意的，哦，去在这个家庭餐厅里面显影，而是次元的重叠造就了它的影像，可能部分的曝了光，啊，所以它这个是完全没有任何的意图，也没有任何善意或恶意，因为他在做自己的事情，哦，这个有时候就会发生这样的状况。 来，接下来看看我们第三片，这个离骚乱哦，这个就有一些很有趣的地方哦，因为它这个是一个下班的时候，好，还等下班，等打扫，等大家一起下班的时候所发生的事情。那到底这个状况，当时发生了什么事情呢？让我们一起来看一下。 来，以我们刚刚看到的影片，各位认为这个影片是真的还是假的呢？其实针对这个影片，老师觉得有一些的讨论的地方。为什么呢？因为老师其实在这个影片中，在那个现场是没有感受到跟感应到任何众生或灵体的存在。也就是说，老在老师的立场来看，空空荡荡的，很正常的一个办公场景。 那至于为什么会发生这个状况呢？老师也跟我们其他老师来试着讨论跟感应一下，重复的感应几十次之后，那我们得到一个结论，就是说现场应该是没有其他恶意的众生要去故意去惊吓或是惊扰在现场的那个等待的一个我们的女主角，而是怎么样呢？她应该是在。 附近，也就是可能隔壁的房间，或者是外面，它隔着窗面可能就是户外的地方，有一些比较邪恶的，或是比较躁动的灵体，他们所在其他地方所发生的影响，那也是可能是一个巧合的，会让这个房间里面产生了灵动。当然，这个灵动并不是外面的灵体，好，或者其他房间的灵体所要去特意造成的。 就像我们的怎么讲，像我们的共鸣一样，你这边敲的音叉在其在有限的距离之间它产生的灵动，但是本身发生的产生问题的地方并不是在现场，所以说这个影片到底是不是后置的，老师保持这个怀疑态度，因为他的毕竟以物理来看，他并不是那么容易可以达到这个状况，但是以以灵学来看，他又没有众生在现场。 所以说这个东西在老师看来，它其实争议颇大。啊，老所以说老师立场看，这个是被共鸣所产生的灵异骚乱，而却不是灵体在现场所造成的影响。好，那接下来我们来看看我们今天的第四篇。这第四篇跟前面几篇比较不一样的地方是在哪里呢？这个酒吧它是。 并不是在下班之后才发生的这些可能有一些灵动或是零烧的现象，而是在酒吧正多人的时候所发生的奇特的现象，到底是什么现象呢？到底它是真的还是假的呢？让我们一起来看看。 各位可以从影片中看到哦，其实当时的现场的人是非常非常的多的，而第一幕男店员去冰箱准备拿饮料的时候，跟女店员她在当下东西飞弹跳飞出来的时候，几乎是同时的。那您认为这个影片虽然没有任何的选项，但是您认为它是真的还是假的呢？ 以老师的眼光来看，这个影片，老师只能说这是一个有意闹事的灵体，他们要去做处理。好，他大概是一个男性，啊，短发金色的头发跟胡须。不只是阳世间会有无聊人士到处破坏找麻烦，其实灵界里面还是会有一些故意爱闹事找麻烦的。他闹完事之后，他也就离开了，他也不会。 这样子无聊人士他也不会特别留留在留在每一个地方，然后呢特别去去制造某一个人的麻烦，就像有些人很喜欢怎么样呢走一走就把那个贴到处都是啊，或者有人喜欢走一走好就破坏公园的公物，你问他为什么他没有为什么他就想破坏，人是如此，人往生之后大致上也是如此，所以说以这个影片来看，虽然他没有任何的。 没有太多的灵体现象，当然后面它有一些灵体的现象，这是雾画面。但是你当下，哦，灵动发生的时候，就像一个人没事去拨东西呀，没去把东西去耍一下，仅此而已，他也不会长留在酒吧。哦，不会长在酒吧，这种状况其实会，这个状况是非常非常少的哦，不是很常会遇到。就像我们也不会很常遇到这种无聊人士在日常生活上，但是遇到了也就是遇到了。好，来。 接下来看到我们第五片，第五片是今天的重头戏。老师在这边先给各位打预防针啊，第五篇是什么呢？灵异大暴走。这个灵异大暴走的惊悚指数还蛮高的，哦，就算是蛮高。如果你会怕哦，你会怕，可以请朋友跟你一起看，或是你的伴侣跟你一起看。哦，大家记得要开声音，你才知道说这影片中到底演的是什么，有点恐怖哦。 好，让我们一起看下去。 各位，您觉得这部影片是真的还是假的呢？看起来还蛮恐怖的。那我以老师的专业的眼光来看，这里面的众生真的是还蛮无聊的。怎么说呢？他们是一群的众生，也是像刚才我们的灵异酒吧一样，他进去就是为了闹事，进去就是为了捣乱，没有为什么。 哦，就是进去我就知道在这个地方捣乱，我这个地方就是来破坏，我这个地方就是来一个群魔乱舞，没有为什么，它里面没有任何原因，它也不跟任何人沟通。今天我们这个团伙来就是为了作乱，所以可可以看到，哦，有些事情它它有些的一些画面，各位可以抬头回去看，哦，当椅子移移的动作并不是可以后置做出来的，包含了荧幕的闪烁。 一晶一幕是无法在同时做出这么多的那个电池的闪烁，所以是说，老师从里面的感应，就是它是非常多的团伙，就是在这个地方，就是在破坏，就是来让大家害怕的，它就是一个像是暴力团体或是一个流氓团体东西来经过来破坏，所以说众生之间三界之中到底会遇到什么事情，其实很难说。 哦，无论是每个国家、每个地区，甚至每个种族，都有可能遇到不同的一个状况。当然，我们在欧美国家并没有这么多的防范措施，而在我们中华民族，对于宗教，哦，总是比较在乎的。所以是说，尤其像我们老师所在的台湾地区，到处都是庙，啊，都是庙，有有庙的好处。 没有庙也有没有庙的好处，但无论有没有庙，你的心态正不正确？俗话说得好，人若行得正，半夜敲门人不惊。哦，这个是一个想法，但是如果就算你行得正，晚上来敲你的门，应该还是会害怕的啦。好，来，我是陈老师，好，我们今天穿越生死线的办公室鬼影。 希望各位能够记得订阅老师的频道，那老师在发新的文章的时候、新的影片的时候，你才能收到通知。也记得帮老师按个爱心，分享出去。谢谢各位。